5 минут могут собрать большой шкаф. Шкаф-купе. Этот шкаф будет стоить 7 миллионов за эти спиннеры. И надо накопить 7 миллионов шариков, чтобы купить такие, кучу, много вот таких вот спиннеров. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот спиннеры бывают. Еще есть пятилопастные и есть трехлопастные. И вот предыдущий. И вот закручу я сейчас два спиннера. Спиннера. Где второй спиннер? Я не соберу мне быстро шкаф. Тёма, сядь туда. Сядь в шкаф. Вот они, мои спиннеры. Все, они собрали шкаф. Снимай шкаф. Шкаф. Вот он, шкаф-купе. Благодаря вот таких вот спиннеров я даже люстру создала. Вот она. Горит. Как она горит разноцветной? Надо покрутить спиннер? Я сейчас включу спиннер, и она будет разноцветная. Включаем разноцветную массу М1 и М2. Вот. Привет, малыш! А это наш Лапкин! Смотрите, какой он у нас большой. Это вредный маленький ребенок! Ура! И мы, вредны, и мы команда вредных детей! Вот предыдущая. Мама, снимай себя. Тю-тю, Это мама бешеная. Я бешеная мамаша! Давай ну, еще разочек. Что все это можно было. Давай ну, еще раз. Чего? Тебя. Ну так сама снимай меня. Ну ладно, это мы просто дурачимся, а сейчас я покажу <laughs> фокус. Значит, какой я покажу фокус? Ну что ты пальцами-то загораживаешь мою харь? Посмотрите ну на чему! Посмотрите вот на таком карапуза! Он сейчас закрутит спина! Смотрите, он сейчас покажет вам фокус. Ну не дергай мне руку-то, тихо. Мы пока не накопили на оборудование, и у нас пока только телефончик. Тёма покрутил спиннеры, и сейчас появится... Кто появится? Тут никого нету. Тут тоже никого нету. А тут Рыжик и Лапкин. А вместе они рыжелапкины. лапкины Настя, давай теперь я буду снимать. Кого? Тебя и Тёму. А чё я-то? задние! Чернолапки! <laughs> Отдай! Отдай мой чернолапкин! Бедный мальчишка! Вот, это наша рыж... Это лапка! Да что ты мою руками снимаешь, как близко? Э, это черная... Это лапка! Он крутит спинок, сейчас произойдет чудо! Вот, предыдущий. Крутим, крутим барабан. Вот это! Да хватит близко-то так снимать. Всегда ты не оператор, никаких у нас не будет. Серж. Вот такие вот спиннеры вонючие мы купили вредным детькам. Что-то я захотела пить. Хочу пить, хочу пить. Давай мне кока кол, Что ты пинаешься? Я не буду с тобой видео снимать. Вот такая <laughs> сумасшедшая доченька у меня смотрит доченька. Убегаем! Все, батарейка села, никаких тебе видео. Я буду пить. А вот видеоблогер, который пьет Пепси. Это Пепси. Смотри, а ты говоришь, он не умеет О. крутить. А вот Рыжелапкин закрутил. спиннер. Все. Все, время.